बिसमीम असलकुम दोस्तों उम्मीद करता हूं मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे वीडियो का आगाज़ करने से पहले एक छोटी सी दुआ मैं आप लोगों के लिए और सब लोगों के लिए करना चाहूँगा ए मेरे मालिक जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं या जिन लोगों तक भी ये वीडियो जाए तमाम लोगों की किसी भी तरह की जहनी जिसमानी माली औलाद की वजह से या किसी भी तरह की मालिक कोई भी परेशानी है तमाम की तमाम परेशानियों को दूर फरमा आमीन कमेंट बॉक्स में आप भी आमीन ज़रूर लिखिएगा दोस्तों आज की इस वीडियो का टॉपिक है how to control our emotions कि जज्बात पे कैसे काबू करें जज्बात को कैसे अपने इख्तियार में करें बाज़ दफ़ा हम जज्बाती होकर बहुत सी ऐसी गलतियां कर देते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए थी ज़रा ज़रा बात पे गुस्से का आ जाना ये भी एंगर है और एंगर एक इमोशन है दोस्तों अल्लाह ताला ने इंसान को मुख्तलिफ तरह के इमोशन से नवाजा है जिसमें हंसना रोना नाराज़ होना खुश होना दुख होना तकलीफ डिप्रेस होना एंजाइटी होना और इसी तरह के 27 इमोशंस हैं जो इंसान के अंदर पाए जाते हैं अगर इंसान ज़्यादा इमोशनल हो जाए तो भी वो अपना नुकसान कर लेता है और अगर इंसान के अंदर से इमोशंस ही ख़त्म हो जाएं तो इंसान इंसान नहीं हैवान हो जाता उसे किसी का रोना रोना नहीं लगता उसे किसी का दर्द दर्द नहीं लगता तो दोनों सूरतों में इंसान का बैलेंस होके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक इंसान जज्बाती कैसे बन जाता है इसके लिए मुझे एक एक्सरसाइज आपके साथ करनी पड़ेगी तो मुझे थोड़ी देर के लिए आपका साथ चाहिए होगा आपने मेरे साथ जो मैं एक्सरसाइज करवाऊँ थोड़ा सा उसमें कंट्रीब्यूट करना है और थोड़ा सा टाइम लगेगा ऑलमोस्ट आपके दो चार मिनट लगेंगे सबसे पहले आप अपनी आंखें बंद करें और आपके पास माइंड में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको साइड पे रखें थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि आपका नाम जैन है और आप एक ऐसे घराने में पैदा हुए हैं जिसमें हर कोई जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है हर कोई बहुत ज़्यादा घर में लड़ाई झगड़े करता है और गुस्से का मतलब आपके यहाँ सिर्फ लड़ाई झगड़ा है आप घर से बाहर निकलते हैं हर किसी के साथ लड़ते हैं आपके दोस्त आपके इस आदत से बहुत ज़्यादा तंग हैं आपके इस इमोशन से बहुत ज़्यादा तंग हैं एक दिन जैन साहब आप जा रहे हैं घर से निकले हैं बाइक पे और आप जा रहे हैं सामने एक इशारा आया उस इशारे में और वो इशारा एकदम लाल हो गया है आप ना चाहते हुए भी आपने बहुत तेज़ी से ब्रेक मारी और ब्रेक लग गई लेकिन आपके पीछे एक बाइक थी और उसकी ब्रेक उस तरह नहीं लगी जिस तरह आपकी ब्रेक लगी अब उसकी और आपकी टक्कर हो गई है और पीछे से उसने हिट कर दिया आपको आप गाड़ी से बाइक से उतरेंगे सबसे पहला रिएक्शन क्या होगा आप इस रिएक्शन को यहीं रोक लें अब मैं आपको एक दूसरी सिचुएशन दे रहा हूँ आपकी सेम आंखें बंद हों और इस बार आपने सोचना है आपका नाम उस्मान है उस्मान एक ऐसे घराने में पैदा हुआ है जिसमें हर कोई बड़ा धीमे मिजाज का आदमी है हर कोई माफ़ करने को समझता है कि ये बहुत अच्छा अमल है उस्मान साहब के दोस्त भी ऐसे हैं जो माफ़ करने पे यकीन रखते हैं उस्मान साहब के घर वाले भी ऐसे हैं उस्मान साहब के टीचर भी ऐसे हैं उस्मान साहब के इर्द गिर्द सारी गैदरिंग ऐसी है कि जो माफ़ करने पे यकीन रखते हैं उस्मान साहब बजाते खुद माफ़ करने पे यकीन रखते हैं एक दिन उस्मान साहब अपनी गाड़ी में अपने बाइक में वट जो भी उनके पास व्हीकल है जो भी आपके पास ट्रांसपोर्ट है आप निकले हैं घर से और आप जा रहे हैं जा रहे हैं आप अचानक से इशारा लाल हो गया है ट्रैफिक का इशारा आपने जल्दी से ब्रेक मार दी लेकिन जो आपके पीछे वाला था उसकी ब्रेक उस तरह नहीं लगी तो टक्कर हो गई अब यहाँ आपने इमोशंस को रोक ले अब आप आंखें खोल सकते हैं अब आप मुझे बताएं जैन का रिएक्शन क्या था गुस्सा उस्मान का रिएक्शन क्या था माफ़ कर देना कोई बात नहीं छोटा सा नुकसान है इट्स ओके okay. आप एक चीज़ एक बार अपने अंदर झांक कर देखें क्या आप जैन की पॉलिसी पे तो नहीं चल रहे कि आप हर बात पे गुस्सा तो नहीं कर रहे अगर आप हर बात पे गुस्सा कर रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए आप ज़रा उस्मान की सीट पर आकर देखें इस पूरी एक्सरसाइज को उस्मान की जगह पर आकर देखें करें और लोगों को माफ़ कर कर देखें आप उसी चीज़ पे इमोशंस अपने निकार रहे हैं जो आपके साथ जुड़ी हुई है जैसे कि आपके सराउंडिंग में आपके पेरेंट्स आपके इर्द गिर्द के लोग आपकी ग्रूमिंग आप किस जगह पे पले भड़े हो ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारा एक्सपीरियंस है इस एक्सपीरियंस की बेस पे हम किसी चीज़ को मीनिंग देते हैं वो मीनिंग अच्छा है बुरा है उसके लिए हमारा एक्सपीरियंस काउंट करता है और हम जिस तरह का मीनिंग दे देते हैं उसी तरह के हमारे इमोशंस निकल जाते हैं दोनों एंगल से देखें एक बंदे ने गुस्से के इमोशंस को देखा और उसने गुस्से को रिएक्ट किया एक बंदे ने गुस्से के इमोशंस पर कंट्रोल कर लिया क्योंकि उसने सुन रखा था उसने देख रखा था उसके पास नॉलेज था कि माफ़ करने वाला इंसान बड़ा होता है माफ़ करने वाला इंसान अच्छा होता है तो उसने अच्छा इंसान बनना चाहा दूसरे ने बुरा इंसान बनना चाहा तो आप आज जो भी एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं जो भी आप इमोशंस कर रहे हैं जो आपके बिहेवियर्स में जो चीज़ें आ गई हैं ये लिंक करती हैं आपके एक्सपीरियंस से अगर आप अपने एक्सपीरियंस को बदल दें उस पूरी फिल्म को बदल दें पूरी विजुअलाइजेशन को बदल दें पूरी मेमोरी को बदल दें जो आपके सबकॉन्शियस में स्टोर है तो आपके इमोशंस आपके ग्रिप में आ जाएंगे आप अगर सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है आप चाहते हैं कि बिल्कुल एक बेसिक एक बेसिक मेरी लाइन को पकड़ लें और उस लाइन पे अमल करें तो वो लाइन होगी छोटी सी कि ये जो मैं रिएक्शन करने वाला हूँ या मैं जो ये, रिएक्ट कर रहा हूँ या आगे मैं करूँगा क्या ये सच है क्या मुझे ऐसा ही करना चाहिए एक बार आप अपने एक्शन पे एक चेक लगा दें जब आपके एक्शन पे चेक लग जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपके इमोशंस वो नहीं होंगे फ़र्ज़ करें अगर किसी शख्स पे आपको गुस्सा आ गया तो आप एक बार सोचें क्या मुझे इस पे गुस्सा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए अगर आपका जवाब हो कि नहीं करना चाहिए तो फिर आप समझ जाएं कि आपकी खुद पे ग्रिप स्ट्रॉन्ग हो गई है और अगर आप बिला वजह ही उस शख्स पे गुस्सा कर दें तो समझ जाए आप इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हैं इसके अलावा दोस्तों जब आप इस स्टेट में होते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आए या आप लूज़ ऑफ इमोशंस हो रहे हो तो सबसे बेसिक चीज़ है अपनी फिजियोलॉजी पे काम करें अपनी ब्रेथ पे काम करें नाक से लंबा सांस लें और एक सांस एक लंबा सांस आपके उस पूरे कनेक्शन को ब्रेक कर सकता है उस पूरे इमोशन को ब्रेक कर सकता है जो इमोशन आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला था जिस इमोशन के बहकावे में आके आप बहुत बड़ी गलती करने लगे थे तो आप एक ब्रेथ मेरे कहने पे ज़रूर लीजिएगा और अपने हर रिएक्शन से पहले हर एक्शन से पहले एक बार ज़रूर सोचिएगा कि जो मैं करने वाला हूँ क्या यही इसका सोल्यूशन है कि ये महज मेरा ख्याल है ये छोटी सी दो एक्सरसाइजेज आपके हर बुरे एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस को हर बुरे बिहेवियर को अच्छा करने में ज़रूर हेल्प करेंगी आपकी एक दिन आप अचानक से बैठे हुए थे अचानक से आपको पैनिक अटैक आया घबराहट का अटैक आया आप घबरा गए आप परेशान हो गए क्या एक बार उस जगह पे जाके आप उस एक्सपीरियंस को रिकॉल करें अपने दिमाग में आप दोबारा चलाएं तो क्या एक बार आप उस कंडीशन से गुजर रहे थे जब एक बार आपने कहा होता कि this is a just a temporary condition कुछ देर की है दो मिनट चार मिनट दस मिनट मैक्सिमम उसके बाद ये कैफियत नहीं होगी सिर्फ एक लंबा सांस एक गिलास पानी और एक बार रियलाइज़ कर लेना कि दिस इज़ अ टेम्परेरी तो सोचें कि आपको पैनिक अटैक आता यकीनन नहीं आता एक बार आपके पास एक शख्स आया बहुत ज़्यादा रोया मुझे बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है और आपने उसके बहकावे में आ गए और आपने उसके साथ बहुत ज़्यादा सिंपथी कर दी आप भी रोने लग पड़े और वो शख्स आपसे आपकी सारी दौलत लेकर चला गया एक बार उस पूरे इंसिडेंट्स को सोचें याद करें क्या एक बार आपने अपने आप से कहा होता ये जो कह रहा है क्या ये हकीकत है या महज मेरा ख्याल है मुझे अपनी सारी दौलत इसको दे देनी चाहिए या जितनी इसको ज़रूरत है उतनी देनी चाहिए तो आप बहुत बड़े नुकसान से बच जाते अगर कोई लड़की लड़का आपके पास आया है आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और आपको कहता है यार मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा तो आप एक बार उस पूरे इंसिडेंस को रिकॉल करें और सोचें क्या वो सच में मर जाएगा या महज मेरा ख्याल है यकीनन ये आपका ख्याल है कोई सच में किसी के लिए नहीं मरता तो आपको जितनी उसको मोहब्बत देनी चाहिए थी आपको उसको उतनी ही देते ना कि खाम खा अपना सब कुछ उसके आगे लौटा देते फिर वो तो शायद ही मरा पर आपको मरने के लिए ज़रूर छोड़ गया तो दोस्तों ये वो चीज़ें हैं जो आपके इमोशंस को आपके कंट्रोल में करती है इसके अलावा मेरे चैनल पे बहुत सी वीडियोस हैं आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें अपने माइंड के ऊपर आप कैसे ग्रिप कर सकते हैं और जो लोग समझते हैं एनजाइटी डिप्रेशन एक मेंटल इलनेस है इंसान इससे कभी नहीं निकल सकता ये मेरा चैनल है कामरान शरीफ के नाम से आप ज़रा एक बार आएँ वे वीडियोज़ को देखें और फिर मुझे बताएँ कि ये इमोशन इम्बैलेंस है कि एक मेंटल इलनेस है हमने एक इमोशन इम्बैलेंस को एक मेंटल डिजीज से जोड़ दिया है मैं चाहता हूँ मैक्सिमम लोग अपने आप पे काम करें अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करें अपने इमोशंस पे काम करें दुनिया की कोई ऐसी स्किल्स नहीं है जो इंसान नहीं हासिल कर सकता जो लोग एनजाइटी डिप्रेशन और किसी भी तरह के स्ट्रेस को हील करना चाहते हैं वो मेरे यूट्यूब के चैनल पे मुझको ज्वाइन कर सकते हैं और जिन लोगों को लगता है कि उनको मेरी प्राइवेट कोचिंग रिक्वायर है वो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रबता कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो का अहतमाम यही करते हैं अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा मुझे दुआओं में याद रखिएगा मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ असलकुम अल्लाह हाफिज़